Hola a todos, algunos ya me conoceréis del blog, los que no, mi nombre es Goran Basfrosti y esto es El Rincón del Cartón. Os estaréis preguntando, ¿y qué es El Rincón del Cartón? Bueno, pues es un sitio donde os voy a mostrar cómo realizar armaduras, espadas, cascos y otras muchas cosas más con materiales al alcance de todos. Este es el vídeo de presentación del canal y de la reapertura del blog, que iré acabando de reformar a lo largo de este mes. Intentaré subir un vídeo mensual a día 15 cada mes y si no fuera posible os mantendré informado a través de bien de Twitter o bien de Facebook o incluso por el blog. Eh, veréis que en ningún sitio os estoy pidiendo que os suscribáis, ni estoy poniendo en ningún sitio un suscríbete y no lo voy a hacer. Esta va a ser de uno de mis principios y lo voy a cumplir tanto en este vídeo como en los posteriores. El que le guste mi trabajo y quiera seguirme sabe perfectamente dónde está el botón y cuáles son sus opciones. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Un saludo. Bueno, los próximos vídeos que subiré serán eh, los vídeos del canal viejo reeditados, eh, sobre todo el vídeo el vídeo tutorial del brazal bárbaro, así como los test de los cascos y de los fundíbulos. Eh, así que no os los perdáis. Y recordad, el límite es la imaginación.